Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire d'un personnage ayant un peu plus d'impact que Shaco dans le lore de Runeterra, Raiz. Le temps est compté. Raiz n'était encore qu'un jeune apprenti lorsqu'il découvrit les pouvoirs arcaniques qui avaient façonné le monde. Son maître, un sorcier du nom de Tyrus Delia, était membre d'un ordre ancestral dont la mission était de rassembler et de protéger les reliques les plus dangereuses de Runeterra. Rai surprit Tyrus et un autre mage en train de discuter à voix basse de ce qu'ils appelaient les runes telluriques. Voyant que son élève les écoutait, Tyrus mit brusquement fin à la discussion et y serra contre lui le parchemin qui ne le quittait jamais. Malgré tous les efforts de l'ordre, la connaissance de l'existence de ces runes se répandit Rares étaient ceux capables de mesurer leur véritable importance, ou même la puissance phénoménale qu'elles renfermaient. Mais tous s'imaginaient déjà les utiliser comme des armes contre leurs rivaux. Raïs et Tyrus voyagèrent de pays en pays, rendant visite aux divers peuples de Valoran, afin de calmer la paranoïa ambiante et d'encourager la retenue. Mais au fil du temps, leurs missions devinrent de plus en plus périlleuses, et Ray sentait que le désespoir de son maître grandissait. Finalement, sur les terres Noxie qui avaient vu naître Raïs, le premier cataclysme de ce que l'on appellerait plus tard les guerres unies qui fut provoqué. À cette époque, deux nations étaient en guerre, et les tensions étaient plus élevées que jamais Cyrus implora leur chef de se réunir au village de Com pour tenter d'y résoudre le conflit pacifiquement. Mais il comprit vite que la situation était déjà hors de contrôle. Hayes et lui fuirent dans les collines et assistèrent, terrifiés, à la démonstration du pouvoir destructeur des runes telluriques. Le sol céda sous leurs pieds, la terre elle-même semblait pousser des hurlements de douleur, au-dessus d'eux, le ciel recula comme s'il avait reçu un coup mortel. Tyrus et son apprenti regardèrent la vallée où les deux armées s'étaient trouvées et ne virent rien d'autre que le chaos le plus complet, un degré de destruction tel que cela ne défiait même les lois de la nature. Les bâtiments, les soldats, tout avait disparu. L'océan qui se trouvait jusqu'alors un jour de marche à l'est déferlait à présent dans leur direction. Raïs tomba à genoux et planta son regard dans le trou béant qui défigurait le monde. Il ne restait plus rien, pas même le village qui lui avait servi de foyer. Une guerre ouverte fit bientôt rage à travers tout Runta. Raïs voulut participer au conflit, choisir un camp et mettre ses talents magiques au service d'une cause, mais Tyrus l'en empêcha. Tous deux devaient aider le monde à retrouver la paix en espérant qu'il en reste encore quelque chose à la fin de la guerre. Chaque fois qu'il rencontrait les détenteurs des runes telluriques, Tyrus plaida pour la fin des hostilités. Beaucoup furent effrayés par la menace d'une annihilation totale. Ceux qui avaient déjà atrocement souffert de la guerre étaient prêts à lui remettre leurs runes, mais aucun d'eux ne voulait être le premier à le faire. À mesure que le temps passait et que le conflit s'étendait, Raiz vit son maître devenir de plus en plus distant. Alors que Tyrus rencontrait en cachette les chefs de guerre et les archimages, il envoyait son apprenti s'occuper des missions insignifiantes qui duraient parfois plusieurs semaines. Un jour, Raiz décida de lui demander des explications, mais ce qu'il découvrit l'horrifia. Tyrus Delia était entré en possession de deux runes, aussi amères qu'en colère, le vieux mage lui dit que les mortels se comportaient comme des enfants insouciants, manipulant un pouvoir qu'ils ne comprenaient pas. Il refusait de jouer plus longtemps le diplomate pour des individus ignorants et assoiffés de pouvoir. Il devait simplement les arrêter. Hayes essaya de raisonner Tyrus, mais en vain. Devant lui se tenait un homme faillible, susceptible de succomber aux mêmes tentations que ceux qu'il critiquait les runes l'avaient profondément corrompu. Lui qui ne convoitait jadis que la paix, avait désormais les moyens de provoquer la fin de toute chose. Raïs devait agir, même si cela signifiait qu'il allait devoir détruire son seul véritable ami. Il déchaîna sans hésiter chaque parcelle d'énergie magique qu'il possédait en lui. Un instant plus tard, le corps sans vie de Tyrus gisait sur le sol. Rise tremblait alors que son esprit tentait d'assimiler ce qu'il venait de faire. Si ces reliques avaient le pouvoir de corrompre un mage avec la force et l'intégrité de Tyrus, comment Rise allait-il bien pouvoir les manier Néanmoins, il savait qu'il ne pouvait les confier à personne. Peu après, les plus grandes civilisations se détruisirent toutes mutuellement, mettant ainsi un terme à la guerre. Rise comprenait désormais quelle était sa mission, tant que les runes telluriques ne seraient pas toutes mises en lieu sûr. Runeterra n'aurait pas d'avenir. Depuis ce jour, Raze parcourt le monde à la recherche des dernières runes telluriques et assume seul son fardeau. Il continue de rejeter la promesse de pouvoir portée par chaque rune et il se consacre à les sceller en des lieux secrets, loin des regards des humains mal intentionnés. Bien que sa vie ait été anormalement prolongée par son exposition à la magie, Rise ne prend jamais de repos, car de nouvelles rumeurs sur les runes telluriques ont commencé à se répandre, et les peuples de Runeterra semblent tous avoir oublié le prix de leur utilisation. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter. Ça m'aide pour le référencement. Et si vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo, mettez bleu en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine